乗り越えてまいりましたのは年次連常連の皆様ですそれでは年次年の勉強会をいたします